Gauza bat da jakitea eta beste bat ezagutzea. Maitasuna adibidez ez dakigu. Maitasuna bizi egiten dugu eta ezagutu. Eta berdin, tristura eta bizipoza, indarra eta nekea, edo eskerrona eta amorrua. Euskal Herritar guztiok dakigu dispersioa badela eta Euskal Herritar gehienok dakigu dispersioa zer den. Euskal Herritar askok, gainera, badakite etxekoren bat edo lagunen bat Frantzia eta Espainiako kartzeletan sakabanatuta edukitzea zer den. Eta behin hori bizi izan duenak edo non ezagutzen du dispersioa. Ezagutzen du adibidez urte zaharreguneko potegoan aita baten begira dago ibelean. Ezagutzen du osaba baten pausu neketsuan ostiral batean poltsarekin autobusaren zain dagoela. Ezagutzen du, neba baten larritasunean, kontatzen dizunean, arreba hilabetetan daukatela izolatuta. Edo, ezagutu dezakezu, baita ere, preso baten gutunean, idazten dizunean, ezin izaten duela lorik hartu, bizitatik amona etxera onik ailegatu dela, ziur dakien arte. Espainiako eta Frantziako gobernu arduradunek jakinaren gainean eragindakoak dira Euskal Presoen zigor gogorrak gogorragotuz eta haien lagunak eta etxekoak ere zigortuz. Kasu askotan, gainera, hogei urtetik gorako zigorrak izaten dira horrek haien etxekoengan eta haien lagunengan dakarren xautze ekonomikoarekin eta bilatzen doan samarekin, korputzean, buruan eta bihotzetan. Euskal presoei legez dagokie euren etxetik gertuko kartzeletan biltzea. Gizalegez dagokie euren etxekoen gandik gertu egotea eta bakelegez dagokie Euskal Herritar guztion gandik urbil egotea. Denon egin beharra da. Denok behar dugu eta denon artean egin dezakegu. Merezi dute, merezi dugu, merezi dugu.